Za Zaue fruik ni maya niftavanting nikunting nari Tumpaya katos ake akatos ekontalana weruta asi Zaue fruik ni Thank you. probably earned you're